меня ужасное сейчас, просто ужасное настроение из-за этих актрис хреновых. Прям, ну, ужасное. А еще, мне кажется, Марк Бишоп, он подлец, и его надо найти и сразу посадить, даже не раздумывая. Как минимум за изнасилование. О, мы, кажется, успели. <laughs> Хоть что-то мы в этой серии смогли сделать. По-нормальному. Все ужасно идет в этой серии. Прям все. Вообще прям даже уже переигрывать пришлось один раз. Чтобы хоть что-то было. Я обычно так не поступаю, но здесь ну реально нужно было. Давай. Фу. Наконец-то мы уже почти приехали. Вот она. Silver Screen. Компания «Серебряный экран» 10.45 утра. Зайдем. У меня, как говорится, нет выбора. Медведь, господи. Phelps and Bukowski, LAPD. О, We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. угу. Давай ведем. шуршетка зачем-то. Хотя нет, я знаю зачем. Так. Надо побегать здесь чуть-чуть. Простите, но сейчас... Вон там. Вон там что-то есть. Погоди. Газета. Газета! Е. Полиция борется с наплывом наркотиков из военных медицинских запасов. Listen, I uh, have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight out. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. You want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying uh, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cullen. And Lenny works for you can I say about Lenny? Anything. Oh yeah, it's a putz. <laughs> crazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? Please. <laughs> so how is that my problem, Mr. Pauling? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes. And... Yeah, Surrettes. Right Put into big vats with the water down a little. Смотри, а. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey, Угу. hey! You don't like my offer? И молча ушел. Молодец. Его убьют. Да. Все, его убьют. Жалко. Жалко, и вправду. Четвертая газета из 13. Идем на студию звукозаписи. Именно Отдельное здание. Смотрим, что здесь есть. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Что за зеркало? Ладно, пока а. Головы вот эти бутафорские. И я вижу здесь наркоту. Что там написано? Там было хлора... Что-то там. Клара Гильдрид, да. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Угу. Вот она как раз кушеточка, вот она выпивка. Так, бутафорские головы. Где-то должна быть палка без головы. other side. Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Так, тоже зеркало. Так, надо подумать. Головоломочка. Вот здесь комната. А как мне проникнуть? Так, что-то здесь есть. Расческа, что ли, я не Нет, не расческа. Да. Фигня какая-то. Так, а как мне пробраться? И вот здесь комната, реально как мне отобраться что я могу сделать для этого вообще вот здесь она как-то сзади может какой-то обход вот здесь выход <gasps> Точно, вот она. Смотри, бутафорская. Вот так вот. Обманщики. Вот тут все есть. Марк Бишоп, Джессика Хэмилтон. Сука, посмотри. Ой, надо было внимательнее изучить еще. Извините. Открываем. Там пусто, наверняка. Там пусто. Да там не пробы, Хамильтон. Там изнасилование, Хамильтон. Что здесь есть? Бишоп. Пикчер. Джунгли Барабанные джунгли, что? Фигня какая-то. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. О, это новый адрес его. Бишопа. Да, вот они снимали. Порно студия. А вот все девушки, которые здесь были. Да полно. Вроде все. Идемте. Сейчас мы ему устроим. Он вроде не виноват, но соучастник. Давай. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. Warner Brothers. When Bishop is doing work for a studio. Yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Обманываешь. Только я не могу доказать, когда он был здесь. Местонахождение, пустой контейнер. Да, вот так. He was here Нет, yesterday. неправильно. Something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good connections with the Vice Squad. М, There's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Блин. Реально неправильно. всё Бесит. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. О, Жорж. You have something on him, and now you're going to rat him out to McAfee's goons. And how do you figure that, brain boy? Потому что у тебя есть местонахождение. Вот здесь. Не, да твою ногу! Все, меня это бесит! Тупая игра! Ненавижу! That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps. Roy Earl, advice. vice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlin? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get at it. Блин, бесит меня это. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, no, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but uh, it won't stick. We can beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is gonna get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McCaffrey can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. <laughs> At least he's polite. Kind of dumb but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Меня бесит это задание. Это самая ужасная миссия. Да хренища лгунов, просто. Да. Сейчас ущерба городу будет просто 40 миллионов, блин. Я не знаю даже. сколько тут ущерб городу. I'll try and bust his tires. The see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. Ох. Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Mikowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McCaffrey really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Ну это да, но все равно, блин, Реально ему уже пора по заслугам получить. Он реально слишком, слишком, слишком сволочь. Декорации фильма «Барабаны джунглей». 5.30 вечера. Огромная декорация. There's the slippery bastard now. No. God damn it! God damn it. Stop! LAPD! Ну, ну стой. cover the exit. 11K calling KGPL requesting assistance at 8 in Francisco, the abandoned movie set. My partner is pursuing suspect We're trying to help on you, foot. Bishop. Code 3, This is all a KGPL. big mistake! Сейчас еще, наверное, будет перестрелка. Потому что что-то мне подсказывает. Не может просто так это дело закончиться. Вообще я Биша бы убил бы. Реально. Вот он тот еще гад. Вау. Я этого не ожидал. Мне показалось на секунду, что он куда-то прям прыгнул в самый низ. Вах. Хардкор. Ногой опять получил, да ну... Почему я всегда получаю с ноги, а? Где он? Стоп, я его потерял. Фу, блин. Я его реально потерял сейчас. Все бутафорское, смотрите. Вообще ни на грамм правдивого здесь нет. О, о, бежим, бежим, бежим. Двойные прыжки, тут всякие, тут вообще жесть. Да, теперь прыгай вниз. Нет, разбейся, чертям собачьим. Hands in the air, Bishop! Ах, Move another inch and you're dead! все. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need we need to get out of here. А мне кажется, тебя надо застрелить. Follow me. I know another way out of this place. Почему мы его вот сейчас освоб... Ну, все. Бесит. Вот сейчас надо было ему по голове надавать. Да, по ружью, чтобы вылетело. Так. Пошли. Давай. Бегом, бегом. Стоп, я хочу подобрать. Да что ты? В укрытие просто спрячься. Вот так проще будет. There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Ну, прыгать-то мне... Уха! and it's the electric chair. Come on, it's this way. Oh my god, they're everywhere. Ого. Вот здесь пистолетом я бы, наверное, не попал clever, asshole. You have to get me out of here. I'm gonna find you. А, вон он. Пошли. Вроде все тихо. Пошли, давай. Ага. О, серьезно, есть. Вот почему нельзя было убегать по вот этой лестнице, а? Почему тебе надо было в такой обход идти? Я так долго спускаюсь. Мне кажется, слышу уже сирены. О, серьезно? Да. Да, ну давай спускайся. Ох, Фелпс. Какой же ты тот еще персонаж был. А я не вижу. <gasps> Вижу. чертям собачьим. Упс. Да, реально. Мне не нравится эта миссия. Она ужасная. Шляпу возьми. Шляпу возьми. Эх, без шляпы будем, ладно. Your choice. Давай. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Сюда. Здесь никого. Бежим. Бежим. Во. Полиция. Где? Так это... А, упс. А, вот он. Хедшот, бич! Хотя бы постреляли. На три звезды. Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin. for statue rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice, capital J, Detective Phelps. Developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go Да on, ты чё? Get your new assignment. Куда? Good working with you, son. Куда нас отправят? Эх, Быковский. А ты оставайся в транспортном. Хе-хе-хей. А меня переводят в... Меня переводят в... Нравов? Нет! Нет, только не к этому. Только не к этому. Я не хочу к нему. This your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the two LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. Ну ладно. Смотри у меня. Гаденыш. Ты мне не нравишься. Blue Room Jazz Club. Синяя комната. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? Я вообще сейчас не понял ни слова. This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. И что здесь интересно? What do you think we want to do? Stand at the bar like I'll chumps? get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. <laughs> Can you beat that? The Congo. Pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? There she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. We got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. Да, It was Фелпсу my это не own нравится. real friend, Harlan. We went through it all. You realize what he did to О, me? доктор. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the А LA? он не фашист. Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. <gasps> Who do you think you're talking to, <gasps> you German junkie whore? Eh? Don't you ever with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. Наркотики вкалывает. So what about that drink, boys? Смотри, вообще. Ой, ненавижу я этот город. Он ужасен. Открыто достижение, благие намерения. Отчет по делу. Найдено улик 17 из 18, правильных вопросов 8 из 14, нанесенный ущерб городу 126, автомобилям 13. Примечание, если бы вы приехали в квартиру раньше, то смогли бы разобраться с головорезами Макейфи. Служба в транспортном отделе завершена. А, вы готовы к повышению, готовьтесь в перевод в новый отдел. Повышение отдел по раскрытию убийств. Центральное отделение полиции 1Е подразделение. Да, мы получили повышение, мы теперь раскрываем убийство. А, и пешеходам еще 50 нанесли ущерба. Точно. Итак, полгода спустя. И, кажется... Так. Все. Эм, у нас вообще прошло полгода. А так, спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки. Если кто не подписался, подписываемся на канал. Ждем следующую серию, ведь она обещает быть очень и очень интересной, так как новый отдел, прошло полгода, что изменилось, пока мы не знаем. А так...